Ok, mi nombre es Sebastián Miranda, soy abogado titulado, eh, hago parte de la firma Líder Abogados. Y hoy quiero explicar, contestando una, pregunta de la doctora Carolina, quiero explicar lo que es derecho étnico. Es una especialidad que tenemos acá en Asociados y corresponde al tema de derecho constitucional y al tema de derecho internacional y derecho estratégico, que tiene que ver con los derechos de los pueblos, sobre todo lo que llaman las etnias. Comenzamos primero con las Lo étnico viene de etos, la palabra griega que significa pueblos, que no son solamente pueblos a nivel de biológico de personas, sino que tienen que ver con los pueblos humanos, es decir, cómo los humanos han interpretado el mundo, lo que cosmogonía. Lo cosmogónico o la cosmovisión implica o significa cómo ciertos pueblos han pensado el mundo, pero pensar el mundo no es una categoría solamente académica, sino es una categoría comercial. Es decir, cómo los pueblos del mundo pensaron la economía, la política, la religión, la filosofía, cómo pensaron en cómo se vestían, cómo adoraban a Dios, cómo hacían la arquitectura, todo ese tipo de cosas. Y cómo esos pueblos del mundo, cómo esos ecos tienen los derechos mínimos dentro de un Estado social de derechos, por ejemplo el colombiano. Estamos ante un Estado social de derechos. Lo que quiere decir que priman los derechos sobre la institucionalidad, porque la institucionalidad no se debe a sí misma, sino que se debe al servicio de las personas. Y eso nos lleva no solamente a una categoría de hechos, o de ella para ver la cosmogonía o la cosmovisión, sino que nos lleva a la categoría del derecho moderno constitucional. Y no solamente lo constitucional en términos de un libro llamado constitución, sino un bloque constitucional. Es decir, a un conjunto de normas de derecho interno colombiano y a un conjunto de normas internacionales como los tratados de la OIT, como las convenciones de la ONU, como las convenciones de la FAO, etcétera, etcétera, sobre todas las formas de garantizar los derechos en el mundo. ¿Qué sucede? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en muchas ocasiones, de forma literal, se ha entendido lo étnico como lo fenomenológico. Es decir, lo que impresiona a los sentidos. intentamos las señas por los colores de las pieles, por el tamaño de las personas, por los acentos, por la forma como usan la ropa incluso. O sea, lo fenomenológico, fenómeno, implica lo que impresiona a los sentidos, es decir, lo que impresiona la visión, la audición, lo kinestésico o lo sinestésico. Es decir, lo que intenciona en nuestros movimientos, sentimientos, en lo que escuchamos y lo que vemos. Depende de una área por el acento. Es que el acento es Es que miren cómo se viste, miren cómo habla. Y este discurso está asociado a algo que se llama racismo fenotípico, es decir, hace más de 80 años se ha hablado que la raza humana es una sola raza, que no existen las razas humanas. Un ser humano de cualquier país puede casarse con cualquier mujer o hombre de otro país y tener hijos. Esos no se llaman de ningún color de piel, sino que se llaman seres humanos. Generalmente se llaman niños. Depende del idioma. ¿eh? Generalmente se llaman niños no se llaman de color verdecito, azulito, moradito, blanquito, negrito, Bueno, eso es una Estamos categoría de ¿Y qué ha pasado con esto? Desde la época de 1400, 1600, 1500, desde la época del tren económico entre eh, eh, Europa, África y las Américas, se planteó el tema de las razas precisamente para utilizar como pretexto la negación de humanidad. Esta negación de humanidad viene hasta nuestros tiempos. Es decir, negación de humanidad en torno a Que dependiendo del color de la piel, unas personas tienen más o menos derechos que otras. Y eso nos lleva a otro concepto que tenemos que discutir más adelante, el concepto de ciudadanía. Y el concepto de eso Concepto que comunicaremos en el siguiente video. Muchas gracias.